یه پیام دارم برای بزرگوار عزیز <laughs> سلام خدمت دوستان عزیز قبل از اینکه اون جمله تکراری رو بگم خدمتتون عرض کنم که چون به هزار تا صاب رسیدیم منم ویلخرجی کردم و رفتم یه شلوار جدید خریدم <laughs> امیدوارم خوشتون بیاد جنس پارچش نخ کتان پلاستیک ابریشم اصله <laughs> خیلی هم راحته قشنگ آدم تهویه و کاری میشه پیشنهاد میکنم شما هم همیشه پیژامه بپوشید خب میریم سراغ بحث همیشگی برای دیدن انیمیشن های بابای عصبانی یعنی خودم کانال ما رو subscribe کنید <laughs> به مناسبت اینکه هزار تایی شدیم دیگه جعفر بدبخت و این بار نمیندازم بذارید استراحت کنه دیگه خودتون اون زنگوله رو بزنید دیگه نباید بگم که حتما <laughs> آقا جون سلام سلام معروف شدی رفت چطور <laughs> ها سپر خلصه برات پیام فرستاده چی <laughs> سپر چی گفته اینها یه پیام دارم برای بزرگوار عزیز چی؟ کارش تمومه چی شد؟ بابا کامل گوش کن نمیخوام گوش بدم معلومه بقیهش چیه میکشمت یا خدا چه شمری شد بیا بیرون بیا بیرون نهت میکنم کیه؟ تیکه تیکت میکنم بیرون چی شده بزرگوار چته چی حالا کارت به جای رسیده که به من پیام میدی؟ خب پیامو کامل ندیدی دیگه نمیخوام کامل ببینم معلومه چیه؟ بابا کامل ببین اینا ها پیام این بود یه پیام دارم برای بزرگوار عزیز کی تو به هزار ساب رسیدی آخه آقا خیلی مبارکه امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشی آقا پاشو بیا پیشمون خوشحالمون کن <laughs> چرا اینجوری شد <laughs> حالت چطوره سپر جون <laughs> خوبی چه خبر آقا کار جدید نمیدی بیرون یادم باشه یه فیت با هم بریم <laughs> نمیای بالا؟ نه آجی قربونت باید برم به کارم برسم یا خوش میگذره خب. ها کسی میکنه پول پرش جدن سخرم پر کردیم پس <laughs> خانوما چی؟ خانوما بکنن آب <laughs> جون آره بس باز کن باز کن بیا مراقبتون باشم یه وقت شروع کاری نکنید آره آره بیا ما کنترل کن بیا بیا آره دمت کم باز کن جون جون یک دو سه پشت زیاده مثل حاتمی مونده از زمان خاتمی جفر رو هم از کندارش با یه دونه میل بافتنی بعد میزنم در گوشش تا دیگه نکنه زرزنی میپرم وسط خانوما با اونا میکنم آبتنی <laughs>